Lembu kata aku jalan dululah bodoh. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome Performance by Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalunya saya cakap cuy ya, selalu jaga kesehatan cuy. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi part yang ketiga cuy ya. Yang ketiga, kemarin kita sudah mereaksi yang part pertama dan yang part yang kedua cuy. Dan sekarang saya percepat gitu ya karena saya lihat peminatnya banyak gitu ya. Jadi saya lanjut part yang ketiga cuy ya. Tapi sebelum korang yang baru join di channel ini di TK, korang bisa orang yang baru part yang pertama dulu dan yang kedua barulah ke video ini cuy ya. Jujur aja ya saya katakan karena yang saya cita-citakan dulu itu ya ingin uh, saya selalu mereaksi apa namanya ceramah ustadz dan memang eh, cerita-cerita uh, yang ustadz selalu sampaikan itu memberikan pengajaran dan banyak kelakarnya juga. Nah, saya itu selalu ingin membuat sebuah konten bukan animasi seperti ini cuy tapi ini yang menariknya karena dibuat animasi saya kemarinnya itu membu eh, ingin membuat film-film pendek gitu ya dari ceramah uh, ustadz yang kelakar-kelakar gitu ya dan akhirnya ada seorang konten kreator ya abang Farid membuat ini menjadi animasi itu menarik banget itu sesuai banget dengan apa namanya keinginan saya juga gitu ya. Tapi belum terkabulkan gitu cuy. Oke langsung aja cuy ya. Kemarin kita sudah mereaksi yang di uh, yang pengantin ya momen pengantin itu cuy. Dan sekarang kita akan melanjutkannya lagi cuy. jum kita tengok videonya. Oke, video pertama judulnya adalah momen pengantin batal wudhu part 2. Oh, ini ada tambahannya cuy. Kemarin kan momen pengantin part 1. Oh, momen pengantin batal wudunya Ini maksudnya ada uh, batal wudhunya di sini, sih Perbedaannya gitu, cuy. Oke, seperti biasa ya, bantu support uh, Abang Farid, Farid Yusuf ya. Ada juga di channel YouTube-nya, cuy ya. Saya akan mereaksi video dari channel YouTube-nya pak Abang Farid kalau durasi videonya sudah panjang, cuy. Kalau yang singkat-singkat seperti ini ya baiknya di TikTok aja gitu ya. batal wuduk bukan wajib pun ada. tak salah al-adatu muhakkama adat itu dibenarkan syarak kalau tidak bercanggah tak ada masalah tak batal wuduk batal wuduk 80 hang batal wuduk mana dia masuk dalam bilik pengantin puan dia salam dia keluar semula salam kan nah, itu 80 hang tium tangan Kayaknya pengantin perempuan tium tangan suami depan orang ramai okay. tahun itu Faham? Mung tiung tangan aku, aku tiung dahimu. Nah, itu kayaknya sudah lewat gitu ya. Sudah berlaku. Saya sudah pernah tengok itu. 2010, cium pipi. Ha, baru ni, 2013, cium mulut. Nah, ini benar. Ini sudah sangat-sangat berlaku. Tapi tak tahu kalau di Malaysia macam mana atau di Indonesia, sudah banyak cuy. Ah, masuk sak apa? Cium ya. mulut. 20-20 jimak depan tu Imam betul tak? jim itu bahasa ustaz kali ya jimak apa? Ha, baru ni 2013 tapi kalau lihat animasinya cuy ha, masuk sejak apa? cium mulut 20-20 jimak depan tu Imam Betul tak? Kau ganah, kau ganah, kau bodoh, kau bodoh. Tak lah berat aku. Kau ini ada... Dah, tak, tak berat tadi. Jimu apa sih? Betul tak? Kau berat. Tapi kalau dilihat animasinya, saya faham gitu ya. Maksudnya, ya begitu. Di depan Tok Imam itu parah <laughs> banget sih. Tapi untuk setakat ini ya, belum ada saya tengok gitu cuy. <laughs> Ya. Tak, kau berat, kau berat. Eh, apa benda nak jadi? saya nggak tahu apa penyebutannya kayaknya sih yang agak beda gitu ya artinya itu <laughs> saya tapi saya paham dari animasinya nah itulah kenapa saya suka dengan uh, melihat animasinya juga dengan ceramah Ustadz supaya saya cepat memahami itu cuy oke okay, next kena kena kena kena huh? kena kena kena kena sepatu oh ini video sepatu oh ada sepatu juga cuy ada sepatu juga cuy kalau nggak salah ini kalimat kena kena kena kena ini saya pernah reaksi waktu Suaib dengan ini cuy Suaib dengan Suaib dengan Jeb gitu ya Suaib dengan Jeb ini cuy waktu <laughs> dia apa namanya nggak puasa dia nggak puasa di sini ceritanya cuy ya ceritanya langsung kita tengok Gede gede Oke oke oke. Untuk animasi uh, ini saran sih ya untuk abang apa nah abang Farid ya kalau tengok video saya. Kalau animasi untuk sepatu reunion atau lawakan-lawakan dari Josan atau selain apa sebagainya, kayaknya sih tak dibuatkan animasi pun itu bisa jadi sangat kelakar gitu ya. Yang cocok sebenarnya itu yang dari segi ceramah ustadz gitu ya karena kita nggak lihat kita nggak bisa lihat tingkah lakunya gitu ya. Kalau saya perbandingkan ya, kalau saya tengok asli video aslinya ini kena kena kena dengan animasinya, saya lebih ngakak tengok ekspresi waktu aslinya gitu ya, ketimbang animasinya cuy. Itu pendapat saya pribadi sih cuy ya. Oke okay, next. Oke okay, video selanjutnya adalah Menteri Raja dan Lembu Part 1. Apa? Menteri? Menteri? Ya Menteri Raja dan lembu part 1. Oke, langsung kita tengok aja cuy. <laughs> Saya nggak tahu apa maksud dari judulnya ini cuy, tapi di sini ada ada menteri, ada raja dengan lembu. Jadi kita sapa dekat lampu isyarat ni. Ha, ini ustaz. Ija, ah. nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Okey. Tengok tak? MB lalu dulu. Dia merah. Kita hijau. Siapa jalan? Patutnya. Kita jalan. Tapi pasal apa dia jalan? pasal dia tak bayar rotek oh. <coughs> tu enak kita bayar ah, bayar tunggu dulu ini kayaknya sensitif <laughs> ini kayaknya sensitif sih cuy ya karena lebih ke menyinggung menteri uh, ini kan menterinya yang lalu lalu karena dia tak bayar apa saya kurang paham sih kalau berbau seperti ini cuy karena peraturan yang ada di Indonesia dan di Malaysia apalagi di lalu lintas itu saya tak paham pasti beda cuy Indonesia dan Malaysia gitu peraturan dalam uh, lalu lintasnya menteri pula nak jalan raja lalu siapa kena berhenti menteri kena berhenti raja kena jalan dulu faham tak okay. pasal raja lebih besar lebih hebat daripada menteri. Raja pula jalan yang tinggi sekali dah tu. Ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Ha? Raja berhenti, lembu jalan. Ha? Siapa besar sekali ni? Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Nah, Tunggu, tunggu, cuy. Masuk banget di akal gue ya. Bukan sekedar raja saja, cuy ya. Bukan. Bukan sekedar raja saja, cuy ya. Bukan sekedar raja ya. Kita pun ya, kita sebagai ini sebagai orang biasa ya kalau jalan pasti pasti kalau ada lembu lewat pasti kita berhenti cuy pasti berhenti entahlah maksud dari ceramah ustadz ini menyinggung tentang apa tapi menurut saya kalau memang pun kita orang biasa ya kalau lampu merah tadi tuh dan ada menteri lewat pasti kita disuruh berhenti dan menteri eh, lalu gitu ya. Dan kalau raja ini kita berbicara tentang jabatan di sini cuy ya. Kalau saya mengartikan ya, kalau kita di, di eh, apa namanya di bawah itu kita sebagai warga biasa gitu, yang di atas itu ada menteri dan yang paling tinggi adalah raja gitu. <laughs> Cuman yang saya tertawakan tadi animasinya itu. <laughs> Korang tengok kembali je Korang tengok kembali ya <laughs> Sapinya Okay Jadi kita sapa dekat lampu isyarat lagi yeah. Hijau Lampu isyarat ya Nak jalan tak boleh Pasal apa? Pasal menteri lalu Okay Tengok tak? MB lalu dulu Dia nah, ini tentang jabatan Kita hijau Siapa jalan? Patutnya Kita jalan Tapi pasal apa dia jalan? Pasal dia tak bayar rotek Rote, rote, payah rote. Itu rote, saya juga enggak tahu ya. Maksudnya rote itu apa? Kita bayar, ah, bayar tunggu dulu. Saya pernah dengar tapi saya enggak, saya enggak tahu artinya apa. Menteri pula nak jalan, raja lalu. Siapa ah, kena ya. beti? Menteri kena berhenti, raja kena jalan dulu. Faham tak? Pasal okay. raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja mula jalan Yang tinggi sekali dah tu Ada lembu melintas Siapa kena berhenti? Raja ha? Raja berhenti Lembu jalan Betul tak ni? Ha? Siapa bersiap sekali? itu Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Nah. Aduh. Gila sih ya cara cara membuat ini ceritanya itu aduh sampai nggak habis pikir ya memang kenyataan seperti itu cuy ya bukan sekedar raja kita manusia biasa pun kalau langgar macam ni, kalau ada lembu ya mau tak mau masa kita tabrak enggak kan aduh keren keren sih. Oke kita lanjut yang ke part kedua cuy ya. Di sini judulnya adalah lawak menteri raja dan lembu part yang kedua cuy. <laughs> Langsung aja kita tengok cuy. Rombongan raja-raja ni oh nak pergi mesyuarat hmm. raja-raja. Tak kira raja mana pun. Lembu ada okay. naik kau duduk atas lain putih. Lenggang tidur. <laughs> Santuy. <laughs> Lembunya santuy. Terapik. Pi. Pi. Pi tak jadi apa lembu pun tengok lembu pecah sekali ha, tujuannya supaya kita tidak sombong ha, ada kita lebih ada orang lebih Nah, tak ada orang yang lebih sekali melainkan Allah Taala. Nah, ha, <laughs> Allah buat menteri dengan lembu eh. Takkan nak gigak lah bodoh lah kau lembu. <laughs> ha. Lembu kata aku jalan dululah bodoh. <laughs> Ha, ni marah kat tu mampu aku ni janganlah marah nasihat untuk raja-raja, menteri-menteri. Tak. Ha, agama kan nasihat. Eh. Ha, janganlah tangkap kalau tangkap tangkap semua. <laughs> Okey okey cik. Mungkin ini agak sensitif ya. Saya menertawakan bukan dari ini ya cuy ya. Ingin mencela apa mencela atau uh, bagaimana cik ya. Saya di sini menertawakan aja <laughs> gitu ya animasinya gitu ya. Cerita dalam animasi ini cik Dan ya ini sebenarnya sih peringatan gitu ya entah itu bukan sesiapa bukan sekedar raja atau siapapun cuy ya ini diperuntukkan untuk orang yang sombong oke video selanjutnya Ustadz Ashar Idrus lari rock block rock rock block Ustadz Ashar Idrus lari rock block rock block <laughs> apa ini maksudnya rock block saya nggak paham ini cuy ini kayak bahasa Inggris tapi kalimat ini saya jarang dengar gitu ya rock block oke langsung aja kita tengok cuy motor bila hmm. corner tu roadblock. Roadblock. Ha, roadblock. Polis gini tengah jalan. Oh, anu. Kita pulak laju. Kan? Tengok roadblock ah, ha, lepas ha, tu kena laju. Ha. Sup break, slam depan kedai. Take off yang dua. <laughs> Jadi polis tu tergamak. Takkan nak mari tanya. Kita dah minum air dah. Budak tu tanya abang ni lari dari roadblock ke nak minum air. Saya cakap banyak air. Tunggu arti dari roadblock itu kalau di kalau bahasa Indonesia itu anu shipping gitu cuy ya shipping. Kalau biasanya itu yang ada apa namanya Uh, setiap kalau kita mau pergi kerja itu selalu motor ditahan apa motor ditahan nah, eh, kereta ditahan gitu ya diperiksa surat-suratnya gitu ya nah kenapa saya tertawa banget dengan dengar ini lihat ini karena saya sering banget mengalami seperti ini cuy waktu masih masih sekolah dulu cuy korang pun ya <laughs> yang tengok video ini pasti pernah mengalami hal yang sama gitu cuy kita ulang dulu cuy ya. <laughs> kita ulang ternyata begitu ya Me naik motor hmm. bila kona tu roadblock ya yeah. hang roadblock boleh gini tengah jalan <laughs> kita boleh laju bang Tengok roadblock ah. Ha tinggi tu ya. kena yeah. laju. Ha. Sup. Brek semua depan kedai. Take off dua. Langsung pesan. Jadi polis tu tergamang. Takkan nak mari tanya. Kita dah minum air dah. Budak tu tanya, abang ni lari dari roadblock ke nak minum air? Saya cakap banyak air. Bawa, bawa, bawa. Dua kali Tuhan uji. Satu lagi turun bukit kecil tu. Tuan ni. Oh, dua kali. Roblox. Terus masuk ke kedai perabu. Tengok. Eh, ada tak meja yang kaki enam macam ni? Apa? <laughs> Ha? Dia kena laju. Baru boleh jadi ustaz. Ha. <laughs> Spon- kita di sini diajar untuk jadi spontan gitu je ya. Uh, apa? apa? kalau <laughs> ini kan ceritanya kalau ada blog seperti ini tuh uh, harus uh, menghindari gitu ya. Saya sering dulu cuy, tapi bedanya saya dulu tuh saya langsung masuk di warung kedai-kedai makan gitu cuy ya. Ada warung gitu ya, jual-jual kue ke atau <laughs> makanan gitu. Jadi yang tadinya kita tak mau makan terpaksa makan sambil menunggu polisnya pergi gitu. Cuy. <laughs> Aduh, teringat masa-masa itu, Ci. Masa-masa masih sekolah dulu, Ci. Macam ini, ini makanya saya tertawa sangat, Ci. Karena itu, gitu. Oke, okay, next. Oh, ternyata itu artinya, ya. Oke, okay, di sini judul video selanjutnya adalah Bila Tengok Roti Bodoh. Bide, bila Tengok Roti Bodoh. Ini nama nama roti kah ini bodoh atau gimana sih? Beda kan namanya bodoh dengan bodoh gitu ya. Atau sama aja gitu masa sih sepenyebutannya bila tengok roti bodoh? Ah kita tengok aja je biar kita tahu ceritanya seperti apa. Bila tengok roti bodoh, slow ya tahlil. La ilaha illallah. Oh, tahlil. La ilaha <laughs> illallah. Oh slow. Ha, ah, tu tak jadi juga. Bila nasi minyak, oh. <laughs> oh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni sebeh pakai pulah terus ni. Mana? Ha. Ini tak betul mempengaruhi Maka tidak ada keikhlasan Lepas Nabi kata Jangan beribadat di hadapan makanan Nak panggil orang tali Panggil jamu Panggil semayang eh, Apa ni Semayang hajat Jangan angkat makanan Biar dia buat amalan dulu Baru buat keluar makanan Betul lah ini harusnya sih seperti itu. Benar yang dicakapkan Ustaz, saya paham cuy. Harusnya kalau lagi beribadah seperti itu, jangan nampakkan makanan semua gitu ya. <laughs> seperti tadi, dia lihat roti bodoh. Ini kayaknya nama roti deh cuy ya. Roti bodoh, bila tengok roti bodoh, tak semangat untuk lah <laughs> ini pakai. dan bila tengok nasi minyak, saya nggak tahu ini nasi minyak ini kayaknya bu bukannya nasi kandar atau gimana sih yang berminyak gitu ya atau nasi goreng kah atau gimana? Baru bersemangat gitu ya. Berarti yang di yang dimaksudkan dengan Ustadz dari cerita ini tuh adalah kalau kita ingin benar-benar beribadah, jangan nampakkan makanan itu dulu. Gitu ya. Biarkanlah orang fokus beribadah dulu. barulah uh, munculkan makanan-makanannya cuy ya entahlah <laughs> makanan yang keluar nantinya enak apa tidak ya itu belakangan yang pastinya nggak jangan dimunculkan dulu kalau kalau dimunculkan kesannya kayak spoiler gitu ya <laughs> kalau film itu spoiler itu <laughs> spoiler cuy oke next Oke video selanjutnya bisikan syaitan Ustadz Syamsul Dobat. Wah ini menarik ada videonya Ustadz Syamsul Dobat cuy dibuatkan cerita. Bila bisik bisikan syaitan oh, bisikan syaitan cuy okey Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib lah, kalau kamu, kalau kamu siap. Relax. Ya, ya, Ustaz ini. Relax. Engkau yang penting kau pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Oh, relax dia balik. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Relax dia balik. Dengar. Dia pun start motor. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Eh, lepas tu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ya udah udah udah udah salat. Ih, eh, ni dah rakan ke apa ni? Mau lambat aku ni pap bisik lagi. Tak apa, lambat-lambat kau pergi. Nampak kau bersungguh tu. Orang lain langsung tak pergi. Betul juga. Slow dia balik. <laughs> Sampai dekat masjid, orang dah bagi salam. Bisikkan tu sama lagi. Tak apa, kau duduk kau buat tak reti. Orang bukan tahu pun kau tak semayang. Tak ada tempat. Langsung tak semayang. Mending tinggal di rumah aja kalau gitu cuy ya. Ya itu uh, contoh sih ya. Biasanya kita kalau uh, lagi malas-malas itu ya ada bisikan-bisikan setan seperti ini. Maksudnya seperti itu cuy ya. Bisikan setan gitu ya. Ini menarik ya. Lagi cuy, lagi uh, Abang Farid video-video Ustadz ceramah-ceramah Ustadz yang kelakar itu perbanyak lagi gitu ya. Oke okay, next. Juri nikah mesti soal bakal pengantin. Okey, langsung kita tengok. Juru nikah kalau dulu mari tanya pengantin. Sebelum akad nikah saya tanya awak dulu. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Tanya dia rukun oh, syahadah. Tanya dia rukun semayah. Tanya pengantin rukun Islam. Hak muda-muda bukan hak bayar. Bukan suruh tafsir surah lu. Hak muda-muda. Okay. Wahai pengantin lelaki sebelum saya mengakad nikahkan kepada kamu. Nah, saya ingin bertanya tiga soalan. Yang pertama, berapa rukun semayang? Nah, ha. Kata-kata saya tak ingat. <laughs> Boleh balik baca buku kejap tau. <laughs> ha, baru tahu. Sekejap, geng. Saya ada dua pengumuman penting dekat sini. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi support channel saya. Untuk makluman selain YouTube, TikTok oh. dan Instagram, saya juga telah buka channel page baru di Facebook dan juga oh, Twitter. Oh, di Facebook ada Kalau sudi, di TikTok bolehlah juga, lah ya? ada juga ya. dekat sana nanti ya. Nama okay. dan profil masih lagi sama, pada Yusuf Channel. Yang kedua, bagi yang nak share video-video saya ni, tolong pastikan tag atau kreditkan nama saya sebagai owner asal di setiap tajuk Betul. video yang korang nak upload ataupun nak share tu. Dan uh, bagi yang mahu share di Facebook, boleh tak kalau saya nak minta anda share dari channel page Facebook saya? memandangkan saya baru buka Facebook page. So bolehlah saya tumpang sekali manfaat. Boleh tak? Rasanya betul, itu betul, je. Saya. Harap orang faham. Okey, jom kita sambung video. Yang kedua, berapa rukun iman dan rukun Islam? Yang ketiga dah, siapakah nama? Nama maknanya bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok dia. Ni pengantin bodoh macam ayam. Akak nikah kau. <laughs> Tadi ada pesannya, ha, pesan penting buat teman-teman yang mau share itu, tolong bagi namanya juga cuy ya nama. Dan saya selalu mereaksi video-video Bang Farid ini tuh selalu mencantumkan namanya juga cuy ya penting gitu ya. Malah kan saya follow juga ya uh, sosial media yang satu. Cuman saya saya follow satu saja TikTok saja cuy ya karena uh, uh, saya pikir saya itu nggak semuanya aktif di sosial media gitu sih ya. Saya aktifnya di TikTok dengan YouTube. yang paling sering gitu ya. Instagram pun saya cuma sekali-sekali saja gitu. Jadi penting banget yang disampaikan tadi cuy ya. Oke okay, next. Juru nikah mesti soal bakal pengantin part 2 cuy. Langsung kita tengok. Ini pengantin bodoh macam ayang. Mhm. Tak nikah kok. Lini dah, lini mari ah, Ami, aku nikahkan di kau. Nak nak kejar terik pula ni. Lepas sopak kali nikah. setepak seratus pak tepak pak ratus tak ada nak baca kutubah tak ada nak nasihat pengantin tak ada nak tanya pengantin hukum kakak hmm. dulu oh, juru, juru nikah lepas akak nikah makan sama dengan pengantin siap makan nasi minyak pun ini tak ada eh, <laughs> eh tak, sibuk sibuk sibuk ambil eh, pak buah mulut tak utuh hmm. Pasal <laughs> tiga tepat lagi lepas asok-asok budak tengah orang pik ni gak tu imam kosong kosong Rumpi pun tanya, lewat. Orang kau akang dulu. Bukan kita nak ngajar benda. Nak tengok dia. Tak. ha. <laughs> yang yang kelakar itu adalah tiba-tiba lewat gitu ya. Ada anak-anak yang anak-anak motor di disalib gitu ya. <laughs> ini yang dipotong ini aja ini. Dia ngambil karipat satu. Gitu. Asal tiga tepat lagi lepas isu asal. Budak tengah rempik negak. Tok Imam potong. Orang tanya lah hukum hakang dulu. Bukan kita nak. <laughs> Itu karena lajunya gitu ya. <laughs> Oke cuy, akhirnya part yang ketiga sudah selesai juga cuy dan mungkin ini uh, part yang ketiga lama lagi baru-baru kita mereaksi video-video yang terbaru dari uh, Abang Farid gitu cuy. Karena di sini saya sudah mereaksi semuanya gitu cuy ya. Dalam satu video itu saya mereaksi ada 8 bisa 9 gitu ya. Dan di sini saya sudah mereaksi full. Jadi butuh waktu itu lama lagi kalau kita ingin mereaksi video-video dari Abang Fahri ini cuy. Kalau korang punya rekomendasi ya, karena saya dekat-dekat ini tuh tertarik dengan animasi, korang bisa komentar di bawah. Channel yang mana lagi atau akun yang mana lagi yang menarik untuk kita reaksi yang genrenya itu animasi gitu cuy intinya eh, kelakar gitu ya kelakar yang berbau komedi intinya yang berbau komedi cuy yang penting jangan film gitu ya karena film itu sulit untuk kita reaksi cuy oke okay. mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye